一个过去上车，其他人去晒中车压住，唔好俾佢过去下车咯。我去上啦，我照。我我去下啦，加我一个加血去下啦。K，你搵搵哇！喺佢一二三，乜嘢喎咁整嘅？打佢。 佢要死啦！快啲去中车，去中间啦，中间啦！法师，法师，法师去下车，手下车。加车留一个，下车留一个。唔系，留一个得噶啦，留一个得噶啦。咁样法师过嚟啊，控场咯，我哋过嚟。 兵啊！三，佢哋下下车啦！我屌绑唔住人妖啊，呃人妖！下车别走啊！弟兄别走啊！都去下车，快点啦！ 骑上车有冇人啊？有啊，两个。系嘛？攀石子咩后得啦，啊，点啊？我绑住佢哋。去中车，去中车，全部去中车。 出边去去上边，去上边出边，我中车，中车啊，中车三个，进圈打中车，恐惧啊，恐惧啊！ 架車有冇喐過啊？哇！頂咯，俾人打暈咗。喂，嚟嚟先嚟先，呢度冇乜人啊喂！我嚟先，你先你先你先，我嚟先我嚟先。走，我我去下車。全部人走，全部人走，我綁住佢，綁住佢走，快啲走，快走。 下车有几啊？下车三个，两个。去啥？先去下车啊。可以啊，他们可以了。三圈了，三圈，去三圈打一杀吧。哎，抢到算啊，打下抢算啊。三车了，两个。 俾人搞砸啦嘛，救唔到你咯。Okay. 走，好啦，由得佢哋两个啦，我哋向下边，挡晒，耶，挡晒，边个？呢一中有几人？诶，贝阳，好多人，我只能够同你讲。 中车部队，中车先枪打。 siêu xạ nó 멜로킹 보너? 레이거 더 원점 동시에 되겠다 너가 형사 나무 쓰어 그냥 생 요새 가끔요 俾人搶咗，下車俾人搶咗啊！啊，拉屎一刻俾人轉，走走，下車。 去上车啊！活的去去那个上车。我就一个就快啲啊！快点！快啊！快啊！，开始落晒下车。下车，而家一二三，哇，四五个。 先上塔下車。搶唔搶到啊？試下。入嚟啊！快啲入嚟啊！唉得。唉。下車去唔去到啊？下車過唔切啦。去中車，中車啊！中車好多啊！ 几秒？咁样唔好唔好抢抢中车住先，三号先可以对比啊，冇啊，唔好去中车啊，唔好去中车啊，太集中晒。护住护住上，护住个下车再护，再护个上车稳护住两架车先。 啱啱睇完睇完台車先。揾揾揾啲人護住。下車下車下車到啊！得啦得。清清咗第一波先啦。入去圈圈，入圈圈，入圈圈。 好，推进。走，推进。走。 我想 check 個兩個嚟緊。可唔可以寫佢落街啊？睇下寫佢落街啊！用咗啦，三個四，走。上車幾個啊？四個到。中啊，上中車。中車，中車。 金圈打中他。 过来插边，拖住，拖住，拖住，走，下车两个。 嗯。